загадочных обстоятельствах над Чернобыльской зоной отчуждения терпит крушение армейский вертолет. На поиски и спасение важного пассажира командование Объединенной Коалиции отправляет группу военных сталкеров. По неизвестным причинам на военсталов начинается охота – Голосовые сообщения приходят на ПДА. Их отправитель неизвестен. Мародеры, бывшие товарищи по оружию, мутанты, аномалии, встают на пути военсталов. С боем прорываясь через зону, неся потери, военсталы пытаются разобраться, что происходит, кто втянул их в свои коварные планы. месте. Грузите ее. Итак, все готово. Можете отправляться. Она в глубоком сне, думаю, проблем быть с ней не должно. Не волнуйтесь, мистер Белов, мы доставим ее по назначению. Отлично, вас уже ожидает в лаборатории X12. Генри, заводи! Я на вас надеюсь, Капрал. Она очень важна. Проследите, чтобы все прошло по плану. Я вас понял, мистер Блов. Вражеские бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам и планеты. Да я только одну бутылку выпил. Что с тобой, Дик? Нам всем неприятно, что твой братан попал в аномалию. Зона ее побери. Его не вернуть. Знаю. Но мне противно смотреть на свинью, которая выжрала уже три бутылки. Иди спать. Живо! Вот тебе приехали. А то пьем, то не пьем. Достали уже. Мы с курганом посидим еще. Ну что, старина, собирай, что ли? Senhor da Becoé. Bora lá. твою! Какого хрена это было? Собирай всех! Выдвигаемся! Зона компенсацию за братана решила вернуть. сосредоточиться. Дистанция 10 метров. Закат. Радиоцентр. недалеко от нас. Расстояние 100 метров. Приближаются. Датчики костюма показывают, что он в норме. В отключке. Это что еще за хрень? что нужно. Вы почти на месте. Идите вперед, я задержу их. кто ж его знает. Поговаривают, это вроде псиквантовое образование. Ужас наводит так, что в штаны наложишь. Рвет на части все, до чего доберется. И на наше благо имеет свою территорию. Радиус. Иначе бы и до нас добралось. Эх, Ури. Царство тебе небесное. Странно. Почему остальные не выходят? как идет эксперимент?